Right, ni'n mynd i... Diolch yn fawr, diolch Iwan. Um, ni'n mynd i wahodd nawr amryw o sefydliadau lan i rwyddo um, y cerdyn post yma sydd yn um, galw am cynllunio, uh, bil cynllunio er bydd ein cymunedau. Um, bydd gan pob uh, llofnodwr un munud. Os gwelwch na, os gallwn ni fe un munud neu, neu ni'n tueddu bod yma tan uh, heno hwyr yn os. Um, Os gael gofyn yn gynta, um, so y prifardd a chydeirydd cilch yr Iaith, Iei Wyn, os gwelwch yn Diolch yn fawr yn ein cadw chi dim ond uh, ategu fi oedd uh, Iwan yn ei ddeud yn sicr yn de. Mae pwyslais gylch yr iaith wedi bod ar ddarlledu Cymraeg a materion diwylliannol. A da ni falch wedi gweithio fod yn Gymdeithas yr Iaith ar y mater yma sef cynllunio a'r Gymraeg. A hynny am reswm amlwg i chi gyd sydd yma heddiw oherwydd mi wyddon ni, wyddo ni fod effeithiau gor-ddatblygu drwy ddenu mewnlifiad yn dad wneud polisiau eraill i hyrwyddo'r Gymraeg. Ond tan seilio pob ymdrech ym mhob maes arall i gynnal a chyfhau'r iaith. Ac y datganiad y gair allan ydy hyn. Mae amddiffyn y Wyneb Gymraeg yn ymrwymiad gan Cyngor Gwynedd, felly mae'n yletswyr arno i herio canllawiad i faol presennol Llywodraeth Cymru. Dylid gohirio llunio'r cynllun adnau sy'n gam nesaf yn y broses o baratau y cynllun datblygu lleol ar y cyd hyd nes y bydd arolwg llawn holl gynhwysfa wedi gynnal ar sail yr angen lleol am dau. Diolch yn fawr. Thank you. <coughs> Rai os gael gofyn i uh, cyfrwyddwr canolfan hanes uwch gwirfau a hefyd un o sefydlwyr uh, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, a uh, gael gofyn i Ge Geraint Jones uh, dod lan sgwrdd. Jamie sôn am sefydlu Cymdeithas yr Iaith dros yna canrif yn ôl. Un gelyn gweladwy amlwg oedd amsano ac mi roedd hwnnw yn trigo yn Llundain bell. Yn y canrif arach, mae yna elun ychwanegol gyn i ofn, a mae hwnnw yn trigo yng Nghaer Dydd, eto Dydd bell. Ond, tybad, ydy ni'n ailadrodd. Stori fawr, Caer Droia, pan mae gelyn yn dweud, oedd i fewn i'r ddinas, oedd i fewn i'r ddinas Gymraeg, yn ymgyddio dan gochw, garwch a, a garwch. Yda ni bellach y cyfeirio ein seithau ac y dylsa ni gyfeirio'n seithau at ein cyngor Gwynedd ni ein hunan. Mae'n bryd i ni gael atebion. Tom mae Geraint yn yr oeddo fyna, gael gofyn uh, i'r um, cyfrannwr nesaf i ddod lan, sef um, Seimon Wain o Gnolfan Pen y Graig Llan, Llan Gwnyddol. Llan Gwnyddol, yna. Seimon. <laughs> okay, um, Rhaid ni'n siaradwr nesa te, siarad rhaid nesa. Um, arweinydd Plaid Cymru, a rhywun hofni jyst dwi'n syniad, ond dwi'n parchu yn fawr fawr iawn ei ymdrech, yr er ymdrechion mae hi wedi wneud i ddysgu yr iaith Gymraeg, uh, Lian Wood. Pwnawn da, ffrindiau. Dwi'n falch iawn cael y cyfle i fod gyda chi heddiw. Os oes angen unrhyw gadarnhad bod y frwydr dros yr iaith Gymraeg yn parhau, dyma fe. Bil cynllunio gan Llywodraeth Cymru sy'n effeithio gymaint ar ein cymunedau, ond sy'n methu mewn cymaint o ffyrdd. Sy'n gwrthod ystyried anghenion cymunedau lleol sy'n gwrthod cydnabod hyd yn oed bodolaeth yr iaith ac sy'n gwrthod cymryd y cyfle i gryfhau cymunedau Gymraeg a'u hiaith. Mae Plaid Cymru yn hollol glir. Ang anghenion pobl leol ddylai ddod gyntaf. Mae hi'n gamgymeriad i ddefnyddio targedau cenedlaethol heis a'i gor gorfodi ar cynghorau a chymunedau ar lawr gwlad. ni'n barod i herio'r Llywodraeth ar hyn, a ni'n barod yma yng Ngwynedd i graffu ofalus ar y cynllun adnau pan ddaw ond nid dim ond mater o rhifau ar ddarn o bapur yw hyn, mae'r llawer mwy eang na hynny. Mae'n dweud wrthon ni, beth yw blaenoriaeth Llywodraeth Cymru? Gweithredu o'r canol i lawr, nid o'r cymunedau, cymunedau i fyny. Nid meddwl am wir anghenion ein gwlad nid gweithredu i dyfu cymunedau cryf, bywiog, Cymraeg. Mae'n dweud wrth omnad yw'r Gymraeg yn flaenoriaeth iddyn nhw. Bydd Plaid Cymru'n cario ymlaen i frwydro i cael gymal mewn i'r bil. A fydd yn gwneud yn orfodol i bob cynnig cynllunio ystyried effaith ar yr iaith Gymraeg. Mae'n synwyr cyffredin. cyffredin. Mae'n synwyr cyffredin ac yn holl bwysig. Os ydy ni o ddifri am greu Cymru lle mae Gymraeg yn ffynnu, mae gyda ni hefyd weledigaeth lle mae'r iaith yn tyfu ac yn dod yn iaith gymunedol mewn llefydd nad yw wedi ffynnu am lawer iawn, lawer iawn o blynyddoedd. genedl gyfn, gyfan sy'n wirioneddol dwyieithog. Mae Cymru angen Llywodraeth fydd yn dilifro hyn. Mae gan y Llywodraeth y pwer i dilifro newid mwy eang yn ein cymunedau, ond yn penderfyniadau peidio gwneud. Mae Plaid Cymru yn galw am capiau a rent i warchod pobl ar incwm isel a rydym yn mynnu'r hawl i'r godi trethiant sylweddol yr ail dau. Ond Ond mae hefyd, hefyd angen mudiad lawr gwlad yn perthyn i'r bobl fydd yn sicrhau gwleidyddiaeth newydd. Ges i ysbrydoli, fel llawr ohonoch chi, dwi'n siŵr, gan yr ymgyrch IE yn yr Alban eleni. Ymgyrch nath godi enaid ag ysbryd pobl dros y wlad a dros y byd. Ymgyrch nath ddod a phobl ynghyd oedd yn credu yn yr un freuddwyd. Ymgyrch nath roi'r pŵer yn hwylo pobl ac ymgyrch na all neb a'i throi yn ôl. Gallwn ni wneud yr un peth yng Nghymru. Dwi'n gofyn i chi heddiw ymuno gyda fi i blannu hadau fydd yn tyfu i fod yn fudiau y bobl yng Nghymru a fydd yn sicrhau llywodraeth y bobl yma. Er mwyn i ni, gyda'n gilydd, arwain y ffordd i warchod y chrifhau ein cenedl a'n iaith, er mwyn gwneud Cymru yn wlad gyfartal a theg a gallwn ni gyd am yn fi. Diolch.